O Grupo Argentino de Trabalho e Investigação Psicossocial e ATIP é uma associação civil sem fins lucrativos com sede em Buenos Aires. É integrado por médicos psiquiátricas e psicólogos e presta assistência psicoterápica e psicossocial de forma solidária a pessoas afetadas por violações dos direitos humanos. Nasceu em 1990 a partir do grupo de assistência psicológica das Mães da Praça de Maio. Especializa-se na reabilitação da saúde mental de pessoas que sofreram ou sofrem atualmente sequestros, torturas, privação da liberdade, repressão política, exílio por razões políticas, ameaças, intimidações ou qualquer outra forma de violação aos direitos humanos exercida por forças repressivas estatais, abrangendo também a seus familiares e grupos de pertinência. Seus objetivos são contribuir para a luta contra a tortura e qualquer outra violação aos direitos humanos, fortalecer programas de reparação integral de saúde mental a pessoas atingidas por torturas e seus familiares, apoiar e participar de iniciativas coletivas pela memória, a verdade e a justiça, acompanhando, acompanhando psicojuridicamente as testemunhas e quarelantes que declarem nos juízos a repressores e genocidas da última ditadura, entre outros. Integra a Rede Latino-Americana e do Caribe de Centros de Saúde Mental e Direitos Humanos e o Conselho Internacional para a Reabilitação de Vítimas de Tortura, IRCT, com sede na Dinamarca e na Sociedade Internacional de Saúde e Direitos Humanos. Recebeu inúmeros reconhecimentos nacionais e internacionais. ao IATIP todo apoyo apoio e solidariedade do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Queridos amigos y colegas del Grupo Tortura Nunca Más Río de Janeiro, queremos hacerles llegar el enorme agradecimiento del IATIP por este reconocimiento a nuestra tarea. Para nosotros es un honor recibir la medalla Chico Méndez a la Resistencia instituida en memoria de los muertos y desaparecidos de la dictadura militar brasileña y que a su vez reconoce a personas y entidades que se destacan en la lucha por la defensa de los derechos humanos. El grupo Tortura Nunca Más. Al instalar esta distinción en la figura de Chico Méndez, produjo un acto pionero y trascendente frente a la urgencia actual del cuidado ambiental por parte de los pueblos. La figura de Chico Méndez, sindicalista, ecologista y activista brasileño destacado por su lucha en defensa de la Amazonia, así como por su propuesta de crear reservas extractivas para aprovechar inteligentemente la selva sin destruirla. Se resignifica y revaloriza acorde a los desafíos del presente. Para los que iniciamos la experiencia del equipo de ciencias Psicológicas de Madre de Plaza de Mayo, en el año 1979, en plena dictadura argentina, se nos hizo necesario, a partir de 1990, continuar esa tarea fundando el equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial, nuestro querido EATIP, al que se le han ido sumando, incorporando en el camino profesionales más jóvenes siempre atravesados e intentando dar respuesta desde nuestro rol profesional a las demandas del acontecer psicosocial, sintiéndonos partes de un colectivo con propósitos instituyentes. Han sido muchas las vicisitudes y las tareas formales e informales de asistencia clínica y psicosocial a los afectados por el cautiverio, el asesinato y la desaparición de sus familiares, por la represión, el gatillo fácil, la desidia del Estado y la lucha contra la impunidad. También ha sido muy fecundo el intercambio con otras organizaciones argentinas y de distintas partes del mundo, fundamentalmente de Latinoamérica, mientras que el grupo Tortura Nunca Más de Río de Janeiro ocupó un lugar privilegiado. Por coincidir en una comprensión de los fenómenos políticos y psicosociales que nos llevó a prácticas y conceptualizaciones hermanadas ideológica y teóricamente. Hemos llevado adelante proyectos e iniciativas conjuntas y junto a otros centros del CONOSUR, publicaciones sobre temas como memoria histórica, reparación integral de situaciones traumáticas y transmisión transgeneracional del trauma. Y sumamos esfuerzos al trabajo colectivo regional y global en la red latinoamericana y del Caribe de salud mental y de derechos humanos y en el Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura y RCT confluimos con el grupo Tortura Nunca Más en la rebeldía contra la desigualdad y la injusticia, en la perspectiva de sostener una práctica militante a través del cual poner nuestras herramientas profesionales al servicio de nuestros pueblos. Esta concepción ha sido nuevamente puesta a prueba frente a la terrible pandemia que aún estamos atravesando y sus graves consecuencias individuales y psicosociales Queridos y queridas compañeras, compartimos con ustedes el compromiso de contribuir desde el campo de la salud mental al cuestionamiento y la búsqueda de cambios en la estructura social dominante, confiando siempre en la capacidad de reparación y la creatividad de los pueblos. Muchas gracias. Hasta la victoria siempre. Me acompañan Diana Cordon, Lucila Edelman, Noemí Sosa, Mariana Lagos, Silvana Beckerman, Nicolás Pedregal, Cintia Oberti y quien les habla Darío Lagos. Un gran, gran abrazo.